Wah macam gini ke yang sampai orang masak 300 biji burger Sampai orang kata orang beratur panjang Happy lah maksudnya kita happy ah, Nama saya Nurhirman bin Jumat. Okay saya uh, berniaga di Riza Burger, Johor Jaya. Uh, di alamat Jalan Anggrek 40, Taman Johor Jaya. Uh, di sini kami jual uh, burger uh, yang berasaskan daripada daging ramli, uh, ayam daging special. Samping itu kita ada menu tambahan, rusa, anak, kambing, ostrich. Uh, untuk bisnes ni, uh, saya sebenarnya Abang Rizal ni kawan saya dan anggap macam uh, sedara lah sebab kami rapat. Okey, pada permulaannya saya bekerja dengan dia. Tujuh ke tahun lepas, uh, dia dah mula penat untuk niaga lepas kepada saya lah uh, tapi saya ibarat macam franchise lah uh, franchise uh, so saya menyewa dengan dia lah, menggunakan resipi dia uh, dengan yang uh, asalnya burger tu diajar olehnya lah uh, setiap step semua segala rempah Uh, sayur, potong roti ke tahap sampai macam lah. resipi yang sama uh, memang kita tak ada ubah apa-apalah sebab saya follow A to Z lah yang dia, dia berikan. Okey, uh, untuk burger ni sebab saya siang bekerja daripada pukul 8.30 hingga 5.30. Selepas 5.30 petang tu uh, saya pulang ke rumah untuk set up lah barang-barang uh, seperti sayur apa semua. Saya sampai di tapak ni dan di anggaran dalam pukul 6 suku ke 6.30, 6.30 petang. Okey, kami mula menerima tempahan dalam 6.45 hingga pukul 7 lah. Uh, itu tengok pada pada faktor cuaca juga. Kalau hujan tu agak lambat sikitlah. Uh, ah, sehingga pukul last order pukul 11 ataupun 11.30 malam lah kami di sini. Memang penat. Okey, kita saya keluar 8.30 pagi sampai rumah kadang-kadang pukul 1 pagi, kadang-kadang pukul 12.30. Saya uh, bermulanya inspirasi saya pada Abang Rizal. Sebab Abang Rizal ni dia pun sama juga buat part time juga. So dia kata uh, one day kita memang duit tu tak perlu uh, tak boleh beli apa-apa tapi kita perlukan duit pada zaman sekarang saya rasa saya nak lebih uh, saya berusaha uh, ah, dengan doa dan tawakal lah uh, samping keluarga pun ada juga lah membantu maksudnya memberi nasihat, pandangan, sokongan isteri, ibu bapa saya, keluarga semua uh, itu yang membuatkan saya penat saya tu hilang memang penat uh, sebab tengok pada rezeki pada hari tu kadang-kadang mungkin daripada bermula daripada enam setengah tu sampai pukul last so pukul sebelas setengah saya tak duduk ah, kadang tak sempat minum air, tak sempat makan untuk target saya, saya ada target sendiri seperti rumah, kereta ah, dan terutamanya lah anak isteri saya lah ah, sebab pada saya saya bekerja siang malam untuk kesiasaan mereka kesiasaan mereka sebab saya pernah uh, dahulunya pernah orang kata uh, kita terjatuh lah maksudnya hidup ni umpama roda kita terjatuh so saya rasa uh, saya perlu kuat maksudnya perlu kuat untuk hadapi uh, dengan saya bekerja siang malam lah cerita yang saya nak kongsi uh, ada seorang pembantu yang kerja dengan saya lah maksudnya rakan, rakan sekerja saya uh, dia menyelamatkan satu wanita Ah, tapi bukan di sini lah maksudnya dia tengah bekerja uh, dia menyamakan uh, ah, wanita seorang wanita ni diragut. ragut lepas tu husband kepada wanita tersebut telah viralkan saya punya burger lah uh, masa tu memang agak terkejut juga sebab uh, sebelum ni kami lah maksudnya hanya bawa 15 bag uh, lepas viral tu boleh mencecah kepada 25 bag maksudnya saya wah macam gini ke yang sampai orang masak 300, 300 biji burger sampai orang kata orang beratur panjang happy lah maksudnya kita happy ni selepas saya ambil alih maksudnya bukan saya macam Abang Rizal memberikan kepercayaan kepada saya untuk uh, orang kata handle okay, menguruskan lah perniagaan ini uh, pertama kali saya sangat risau tentang masakan saya maksudnya ialah uh, sebelum sebelum ni uh, uh, Abang Rizal yang masak okey air tangan dia so adalah pengalaman saya satu customer ni dia datang dia kata uh, dia tengok orang lain yang masak dia tanya abang Rizal di mana dia kata abang Rizal di mana saya cakap itu my boss saya cakap my boss itu bos saya uh, dia nak try rasa lah maksudnya dia rasa dulu kat situ juga kalau okey baru dia beli tambah lagi lah maksudnya macam tu dia punya tahap uh, satu tahap yang merisaukan lah masa tu saya masak pun rasa saya sampai tahap yang saya ingat saya masakkan untuk dia punya je dahulu sebab kita nak kualiti yang sama seperti Abang Rizal sebab Abang Rizal ni memang mengutamakan kualiti ha, termasuk sayur ha, timun carrot memang dia nak yang fresh yelah selepas covid kan, kenaikan harga barang okay, kami pun terpaksa menaikkan harga burger kami daripada ha, harga setiap burger 50 sen lah sebab memang kami tak dapat menampung lah selepas kenaikan harga barang. Itulah pada saya yang cabaran selama saya rasa macam uh, adakah orang nak beli burger saya dengan harga sekian? Uh, pengalaman saya kat burger, pujian daripada customer, uh, mereka saya agak gila, mereka sanggup menunggu. Maksudnya walaupun kadang-kadang, yalah, kadang orang order terlalu banyak, saya cakap uh, minta maaf eh, bang ke encik kan. Uh, terpaksa menunggu 15 minit ataupun kadang-kadang 30 minit ha. uh, mereka sanggup menunggu dengan mengatakan tak apa, uh, janji you buat sedap ucapan saya terima kasih banyak-banyak sejarah untuk peniagaan yang kecil tepi jalan ni boleh bertapak atau bertahan selama 22 tahun lah saya daripada mewakilah Rizal Burger dan Abang Rizal uh, memang memang orang kata bersyukur alhamdulillah kepada Allah kerana perniagaan kami sentiasa berjalan walaupun diberi pelbagai ujian uh, masa waktu lockdown pun dua bulan tutup uh, tapi masih still uh, masih boleh bertahan sehingga kali inilah